Bonjour Mehdi, je sollicite votre aide pour avoir un contact avec Cédric. Cédric Maton. J'aimerais savoir s'il va bien, s'il vous plaît. Merci. Cédric, est-ce que tu es là Peux-tu me donner ton nom, Cédric Merci. As-tu un message à me transmettre Merci tu m'as répondu. Merci Mehdi. Je vais écouter. merci Merci. Merci. Merci. Saúde pública do condenado Saúde pública do condenado

Cédric, est-ce que tu es toujours là Tu me dis que tu te sens coupable, pour toi? Tu sais que ce n'est pas de ta faute, hein Tu peux me dire de quoi tu es parti, Cédric Merci. Je vais écouter.

errada quindi lavoriamo

Das sehr, alles finanziert. Danke sehr, alles finanziert. Dann ist äh, alles finanziert. Es gibt ja Dann ist äh, alles finanziert. Es gibt ja Dann ist äh, alles finanziert. Es gibt ja Thank you.